Fala galera, vamos começar aqui. Pera, pronto, vamos começar aqui com a primeira gameplay do canal. É, foda-se, vamos jogar Light for Dead, pegar uma. Acho que eu vou pegar shotgun, pegar shotgun. Pegar a vida porque sem vida você morre, né, porra? <laughs> Bora lá. É por onde, Não Deve ser você Por sabe. Por conta, ah, não, eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Olha, tá aqui. Caramba, mano. Ele matou a seta. É, uma a Friends você segundo. Ó, ó, ó, aumentou. Vamos pra cá. Hum. Ah. Mas só. Você, você vai caçar esse negócio pro computador. Vamos calar a boca que tá gravando. Pelo amor de Deus. Ah, puta. mesmo momento né? de Diminuir. Só que essa é Resident Evil. Pera, pera, pera, pera, pera. Vê as caixas. Tô bugado aqui, velho. Afi! Se fosse o mar, seria diferente, ó, tô tá pegando fogo. Como você pega fogo aqui? Ali! É daqui. Vou carregar. Ó, oh, Mordog. Ai, cacete! Não essa. Ixi, buma! Acabou, acabou aí. Cagaste. A À frente, velho! O cara tá bugado aqui. Sai, caceta. tá fugindo Tem outro boomer, Loucura, mano. Maria. Olha cara. é como esses zumbis se tornaram esses bichos? É porque não tem. Cada língua é enorme. Ah. É, é, a história dele que eu ouvi no YouTube. A história dele é que ele tinha um, um câncer de boca, o câncer de boca ele fumava. Câncer de boca? É. Olha o Witch. E olha que você. E aquele bicho? E o, e o bom eu acho que ele comia porcaria. É e o Tanker? O Tanker, eu acho que ele era bem saradão e com essa ação ele ficou desse jeito. Então, então existiu vários tanques, né? Porque ele não é só um tanque no né, jogo. E o, e o Hunter, eu acho que é pelo jeito dele... Como tem é aqueles que pula? É, aquele Hunter que pula, assim, eu acho que ele era... ele fazia parkour. Parkour? É. Por quê? Porque, porque com essa roupa dele, no YouTube ele tava dizendo que ele fazia partido. Que doideira, mano. É o cara do campo. Eu estou... Ah, mano! Faço tá sacanagem, mano. Ele morre não. Pagando por causa de caçuta, caiu Vai saúde aquela. Liga aqui. Vou ficar aqui em cima. E se agacha, tem um tanque aqui. É? é o tanque. Não, é que Todos eram humanos. Come on board here. God, I need that. Who's on team? Come on. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. essa merda tá? ah, não volta. Já. Olha, eu tenho que comprar usar... Homem, sobe na escada. Na escada. Não, na outra. Na Escada. Aí, então... Né? Aqui, é aquilo. É. Danger. O que não? É, o... é não né? é broma. Né? É boomer, ah, é é tem dois O ali. Boomer. Boomer. Boomer. eu sei. Não é bug. Meu Deus, olha aí! Cadê? Tô Ah! Vou cair, cara. Morri, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Olha lá, lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá. Não, é só, essa partida. É só essa partida. Eu vou ficar gravando aqui uma série que não vai dar futuro. Ah, velho. Eu tô sem canal, eu tô sem canal. Ô, mas tu tá com o canal da Alexa velho? É mesmo, né? Eu preciso gravar. Ah. Mas depois você criou o canal. Cheguei assim. Quando você fizer um, fone, você criou o canal. É Headset. Ah, hum, eu vou com... Só, só coloca 60 mil, né? Não, cara, porque... É, Acabei isso aqui eu é, Eita! Talvez Someone's gonna need these. guess. Go ahead and take this. Share the wealth, brother. Got a weapon Aí, here. Tá eu jurava que aquele era a Witch, cara. Eu jurava que tinha um banco ali, eu pensei que era a Witch sim. Assim, não fale A Witch é assim, entendeu? A Witch não fica com o cabelo, né? Mas você não tá ouvindo o show dela. Mesmo é assim. Tá ouvindo? Tô não. Pera. Sangue. Sangue. Sangue é por todo lado. Olha. Não, Bromer! Não é Bromer não, é tudo, cara. Escritório, escritório, escritório, escritório. Ai. aí. Pá. Ah, ah né? Ah, ah, oh. Fox. Fox, né? Ah! Fugou ele, ele morreu. Eu matei ele. Ó, ó, vai tá ser pela porta. Olha isso! É uma ataque que eu não quis matar hoje. Mas, mas é era que o Wick. Caramba, velho, tá cara os caras se cansam. Reloading. uma, uma GoPro. Dá microfone que você tipo, coloca aqui na frente. Hum. E, um tipo, é, não é junto com o fone, assim. Sabe esse? Eu tenho, cara, das antigas, assim, ó. Pra você que ver. <laughs> Aquele de, Ai, aquele de, que era monitor de tubo. É, é um microfone bem louco. É. na, na, que na, frente na, na, eu vou ter se enfrentar essa escada. Larissa morreu. Porque você é um otário. Olha isso. Olha isso. É, é, é típico, é, é típico né? Aqueles caras que malha aí, só malha essa partezinha aqui. Ele é fica com a parte fina aqui, ó. Tá as pernas finas. Hello, Crescent, Ó, mexe. Meu Deus. Deus. Ah, dano. Eu vi o Tsubinha aqui. É, é, não, é, é a foto, né? Tá porque fica atrapalhando aqui na hora de falar. Ah, merda fase complicada. Meu Deus, velho. Aí eu vou por onde? Aí eu vou por onde? Olha, olha só sombra pra baixo. Tá olhando das dentes aqui? Homem, vão atirar no carro, e vou na cidade. Então! Não, não, né, esse cara aqui, se eu tirar esse cara aí, tu... Cara, você tem? galera, a gente vai encerrar um gameplay por aqui, porque eu não vou continuar uma série. Entendeu? De Left Dead, porque tem muitos canais que tem Left 4 Dead. E é um jogo considerado... Ó, oh, mas tá chegando, vou, vou acabar com o jogo. Falou, dá um like, se inscreve nessa apagação e é nóis. Outstanding.